मैं हूं इस वक्त ज़िला हेडकोार्टर कुपवारा से 10 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा कलारूस में माना जाता है इस गांव को कलारूस नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये लफ्ज़ किले रूस असल में है जिसके माने फूट ऑफ रशिया हैं इस गांव को इसलिए यह नाम मिला है कि क्योंकि इस गांव में बहुत सारी गारे यानी कि केवस ऐसी हैं जिनका ये माना जाता है कि इनसे रास्ता सीधा रशिया जाता है मगर अभी तक ये हकीकी मानों में पता नहीं चल सका कि आया ये रास्ता रशिया जाता है या नहीं मैं आज आया हूँ यूएस बेस्ड एक एक्सपर्ट टीम के साथ वो ये देखने के लिए आए हैं कि क्या हकीकी मानों में ये रास्ता रशिया जाता है इन केवस की असल हकीकत हैं क्या we are here today to explore the Cowlaroose Cave. And it's uh, myself, Amber, and my husband, Eric. We run a company called North Star Adventure Consulting. And with us, we have Dustin, our caver, our expert caver, who's going to be uh, leading us through the cave. And we have Vompsy, who will be with us as well. जैसा कि बहुत सारे हमारे इंसेस्टर से ये कहा करते थे कि हम आ, कभी पुराने वक्त में हम लाल लेंटरन जो थे उस वक्त हम्म, मिट्टी के तेल के बने हुए होते थे जिनमें हम मिट्टी का तेल डालते थे तो बोल रहे थे कि हम अंदर गए थे इन केव्स के जैसे कि मेरे पीछे आप केव देख रहे हैं बोल रहे थे कि हम इन केव्स के अंदर गए थे तो हमने बहुत आई थिंक एक घंटा दो घंटा तीन घंटा सफ़र किया होगा या पाँच घंटा सफ़र किया होगा अंदर तो हाँ, ऐसा वो बोल रहे हैं तो मैंने भी सुना है कि जब आप अंदर गए तो लेकिन जो तेल था वो ख़त्म हो गया हमारे जो लैंडर में वो तेल ख़त्म हो गया फिर हमें वापस आना पड़ा और कुछ ऐसे इंस्टर भी मिले वो बोल रहे थे जब हम अंदर गए तो वहाँ पे कुछ दरियाव है वहाँ पुल नहीं था तो हम हमें वापस आना पड़ा तो ऐसे भी खबरें सुनने को मिलती है रशियन लिंक जो है वो बहुत सारे ऐसे वो हम मिथोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसे कहा जाता है एक्चुअली क्या होता है कि रशिया जो है बहुत दूर है यहाँ से तो मुझे लग रहा है रशिया हम इसको इन द सेंस ऐसे कहते हैं कि ये बहुत लंबी डिस्टेंस है कि ये उनको पता नहीं है कि इसका एंड क्या था तो इसीलिए उनको एक आ, हम आ, टर्म कहते हैं इनफाइनाइट टर्म कि जिनका पता नहीं है हमें कि कहाँ हम पहुँच कहाँ ये रास्ता कहाँ जाता है तो इसलिए इनको एक लिंक किया कि रशिया मतलब इनफाइनाइट वे है इनसाइड तो मुझे लग रहा है वही लिंक है इसका कि इसका कोई आगे पता नहीं है कहाँ तो इसलिए इन्होंने लिंक किया इसको रिशा के साथ मुझे लग रहा है एक कस्टम चला गया होगा पुराने वक्त में कि ये रशियन केवस जा रही है रशिया तक ये केवस जाती है तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है किला रूस We uh, thoroughly explored uh, both caves uh, and did not find any cave passages going beyond uh, more than only several meters. Uh, we, uh, we went into uh, upper caves and lower caves and found, found no cave passages that led to the, the tunnel that people speak about, uh, the larger cave, the larger calories cave that uh, we understand that the Indian military uh, demolished. Uh, it's a shame that we can't get into the longer tunnel that, was, that was blown up, that was demolished, um, because I think there could be some value to a longer cave system uh, that might have some value down the road. Uh, perhaps there's some archaeological significance deep back in those caves. The, the caves are very beautiful. There are uh, mineral deposits and ore deposits in the caves. Um, beyond that, I don't see any archaeological value uh, to any of the formations that we saw within the cave. Uh, but certainly some geological value to, uh, to a professional geologist to go in and, and uh, take a look. I think the archaeological value of Satburn rock uh, is an unknown, it's a mystery. And these caves might have been tied to the same archaeological significance, the same era and time period that these, uh, these seven doors appeared in these rocks. So uh, I think it will take more investigation. Uh, we'd like to talk to the Indian military and see if they would allow us to do some limited excavation in the main cave entrance uh, and maybe find a small passage that we would be able to take a team of cavers like ourselves uh, in through that passage and get into the larger passage and explore it thoroughly. Um, and come back with, uh, with maps of that cave system that we could provide to not only uh, the archaeological department but to the military if they needed it. मैं हूं पीर अजहर कुपवारा से कश्मीर अनहर्ड के लिए